Владимирович, нас очень напрягает ситуация и ту политику, которую проводят наши соседи. Вы, в общем-то, знаете, это руководство Польши и руководство Литвы. Э, политика на конфронтацию. И вам хватает от них, особенно в Украине, вот в последнее время э, наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши. Я не понимаю, зачем это им надо, конфронтация. Но ну, ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее, но политика отвратительна, а поведение агрессивное. То же самое и Литва. В последнее время нарастает вот поток информации по поводу их замысла прекратить транзит э, из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, но ну, <laughs> это сродни объявления какой-то войны уже. Это же недопустимо, подобные вещи в современных условиях. Нас э, очень беспокоят вопросы тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные э, зарады. Нас это очень напрягает. Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Э, вы, пожалуйста, помогите нам э, хотя бы приспособить самолеты наши, э, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы, но шутить нам нельзя. Мы помним 41 год, когда нас убаюкивали, все будет хорошо, все тихо, никто не нападет, а потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Я не первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали Министерство обороны. Хотелось бы услышать, как будут э, развиваться здесь события. Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли э, быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность. А особенно вот эти тренировки, вы тоже не знаете, американские полеты э, с использованием партнеров по НАТО. Ну, если тренируются, то, наверное, что-то думают, ибо зачем тренироваться? В общем, вот комплекс вопросов обороны и безопасности мы серьезно должны с вами обсудить для того, чтобы люди наши понимали, что они находятся, россияне и белорусы, под серьезной защитой. Что касается вопросов э, безопасности, то да, действительно, на, в Европе э, у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200, в шести европейских странах членов э, Североатлантического блока НАТО. И э, для их возможного применения э, подготовлено 257 самолетов, и не только американских, но и этих упомянутых мною стран. За пределами США? За пределами США, в Европе. А в России ни одной базы такой? <laughs> В России нет. Вот. Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Да, можно, но нам с вами даже э, изеркально, наверное, не стоит отвечать, нет необходимости, но я с вами полностью согласен, что позаботиться об э, э, безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ, мы обязаны просто. Поэтому э, я предлагаю следующее. На вооружении э, белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Правда, эта модернизация должна быть проведена на, на э, авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, как это сделать. И соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое. И второе, как мы с вами договаривались, вы ставили вопрос об этом, Э, решение у нас принято. Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим э, Беларуси э, ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Я предлагаю поручить Министерству обороны и начальникам генеральных штабов проработать все детали, связанные с этой совместной работой. Да, вы согласны абсолютно. Договорились.